那再来就是周二这一天了，周二这一天呢，逢到的是雾探病的日子，基本上如果有要去医院啊，或者是去嗯亲友家探病的朋友们呢，尽量呢可以延后，会是比较理想的。在当天呢，同时呢也逢到的是适合做交易呢，可以赚取出货财的。 日子有需要安排出货啊，或者是呢要把它放到进仓呢去寄卖的朋友们都可以参考，在周二这一天呢出货。另外在周三这一天，我们逢到的是入桂交池的一天哦，所以呢在当天呢，我们会在四时，也就是我们早上的九点到十一点呢，又同时逢到了天设的一个时辰，在这样的一个时辰呢，非常适合在。 中午之前呢，帮自己呢把功果做回向。那另外呢，也可以呢，在这个时候呢，走我们的这个官路或是求财。有需要帮自己补财库的朋友们，不妨呢也可以参考一下，在这一天呢，帮自己补一下四方钱哦。再来就是我们的这个周四，在这一天呢，逢到的是天狗燕对星宿呢，同时呢入到的一个日柱。 所以呢，要特别针对属猪的朋友们，要提醒一下，当天呢跟异性朋友的一个相处方式啊，还有呢，针对在这个呃行车平安的部分呢，要格外的注意喽。而在周五这一天，我们逢到的是上元天官赐福的日子，它同时呢也是我们的这个年节的最后一天哦，元宵节。 那部分地区的朋友可能会吃汤汤圆呐，或者是有提灯笼啊。那么在这一天呢，有一件事情是很适合呢，我们呢帮自己做开运的。第一件事情就是会建议呢，在当天呢刚好逢到是正月的十五，不妨我们可以吃这个方便素，也就是呢我们桌边的这个菜呢，就是不吃不夹肉，只吃这个素哦，来让自己呢可以呢一个好运。 而当天呢晚上呢，如果我们的这个呃天空呢是属于没有这个乌云密布的一个状况下，能够看到月光的话，那么我们也可以适合的呢把东西放在室外呢，透过月光呢来做这个加持哦。那这一天的加持效果呢，会针对的是呢宝光对地财。 所以，对于如果说你本身呢是在做一些生意呀，那你想要招财啊，不妨就可以在这一天呢，把我们的钱膜的透过这个宝光哈月光呢，来帮我们呢做这个加持的效果喽。另外呢，在周六这一天，逢到的是呢我们的重心概要的日子，当天呢非常适合起到开市、入宅、安床以及交易。大部分通书红字的。 事项呢都是通宜的。再来就是我们的周日，在周日这一天呢，逢到的是喜神日入的日子哦，所以这一天呢非常适合的可以做放水。还有呢，如果呢，如果我们有一些开运的商品啊，那我们很适宜可以在这一天拿到这个家里附近的庙宇呢，可以去过这个香炉哦，来达到这个安的一个加持效果。 接下来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属马的朋友，第二名呢是我们属兔子的朋友，而第一名呢是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个拜呢，我们做的事情呢，大部分都是可以在很有条理、很有规划的一个状况之下顺利的完成。财运上呢，跟人际上呢，也都是。 难调和的不错，所以会建议，如果我们有什么事情想要在这个礼拜呢有所进展哦，不妨可以利用呢当周的好运势呢去推自己一把，那可以让事情扩展的更加的顺遂哦。接下来让我们来看一下个别生肖呢在当周又有什么需要留意的部分。 首先呢，第一个是我们属老鼠的朋友，那么在这个礼拜呢，我们逢到的是比较容易会有乱了分寸的一个状况，而这个乱的分寸会代表是你在做事情的决定的时候可能会受到影响，所以这边呢要提醒你们，如果呢在这个礼拜不想要逢到这样的状况的话，切记呢要无私无欲呢，那么在这样的前提下就不会做出错误的决定喽。 这个礼拜要留意的天数呢，相对的比较多，除了周一、周五，还有周六喽。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要一气呵成的一周，这样子呢，你才可以让你的竞争对手呢追追不及，而且呢，你可以把他们甩在后方，那么你就不会受到这些不管是良性或是恶性竞争的一个影响了。 这周属牛的朋友要留意的天数是周日。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜，请务必要能够果断行事。而这果断行事呢，可以呢，让你在这个礼拜呢，迎接更好的一些结果。所以呢，在这个礼拜，请不要呢，自己没有办法下定决心哦。这个礼拜没有需要留意的天数。 下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜呢，是可以预期的呢，有多方的助力来到你的周边哦。所以呢，在这个礼拜切记呢，是尽量避免独断独行的一个状况哦，这样子才能够把这些八方之力呢环绕在自己的身上，也可以借力使力，不费力的完成你所想要进行的事项哦。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜，请务必要贯彻忍耐。而这贯彻忍耐呢，尤其是在周二跟周三的这两天呢，是特别需要留意的。可能呢，你会逢到一些人呐，或者是他们透过言语啊，或者是情势呢，来逼迫你必须要推进，或者是去做一些并不是你想要做的一些决定哦，或者是。 方式，那请你务必呢要忍一下。那再来呢这个部分呢也会提醒你们哦，如果想要改变的话呢，请必要坚持要有决心，那自然的局面呢会适当的时间呢会翻盘，而且会有所好转的。属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数就是我们刚刚说的周二以及周三哦。 下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜呢，是属于大展实力的一周哦。不过呢，要提醒一下呢，就是我们的这个能力呢，好，还有财力的展现呢，不要用在私欲哦，也就是不是属于个人范畴内的，那么才能够真正的大展哦。那在这个礼拜要留意的天数是周三以及周六。 下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于开拓生机的一周哦。那它也会意味的是，在这个礼拜呢，你可以多方的去呃互动，还有呢，也是很适合跟我们的客户呢，透过信件或者是电话的一个交流哦。更适合呢，如果你有那个暧昧的对象啊，或者是说有心仪的对象，你可以呢。 加一把劲呢，在这一个礼拜呢，好好的表现一下自己，点心里呢所想要说的话。那属马的朋友呢，在这个礼拜呢，没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢，是属于必须要装模作样的一周哦。而这个装模作样，并不是呢要你改变自己平时的风格，而是呢。 我们呢，不要在这个礼拜呢，把我们的底牌太容易的就摊献给他人的面前了。再来呢，这也是为了让自己有一层保护色，可以呢，确定呢，你在谈判的时候呢，不管是在事业上，或者是在呃异性相处上的时候呢，呢至少呢，都可以有一个临界点，可以让自己呢，不会在这个。 任何不利你的状况的时候呢，可能呢会有受伤的一个状态。而这个属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数也相对的比较多，除了周一之外，就是周六以及周日哦。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于无拘无束的一周哦。那通常这个状态呢，也会代表的是你会比较随心所欲的去。 度过这个礼拜，那也不用太去刻意哦。想说，哎，我一定要很死的去做什么事情。在这个礼拜呢，你处理的事情的风格呢，可以比较属见机行事的见招拆招的方式呢，会让事情呢更加的圆满。这个礼拜要留意的天数是周二。下一个生肖是属鸡的朋友，那在这个礼拜呢，奉劝呢属鸡的朋友呢，是属于机会来临的一周哦。 所以呢，请务必要记得呢，呃，这个机会呢，有可能会来的是比较硬一点的，也就是你是需要磨练自己的，你把它视为是一种挑战，因为这个机会来的不容易，所以相对呢，它的要求也会相对的比较多。那么，请好好的加油喽！这个礼拜属鸡的朋友要留意的天数是周三。 下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是逢到有得有失的一个礼拜，那它也会代表是，我们在这个进退当中啊，或者是在做任何的决定或者是更改变动的时候呢，都务必呢要能够用智取的方式去应变哦，不要以心情啊哈而失去的判断的理智线哦。 这个礼拜属狗的朋友呢，要留意的天数是周四。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是属物语类雨的一周哦。这会代表是，如果你本身擅长什么，周边可能就会像一个同乐会一样，就会聚集了这哪些样的人。所以如果你是精英，你旁边的人呢，也就会都是聚集了一些精。那你就要有一个观念，就是呢，人的心中呢。 但呢，有这样的一个形态产生的时候呢，就会开始升级凶，也代表是近朱者赤，近墨者黑。所以你要物以类聚的话，在这个礼拜，请尽量让你周边的人呢，是属于是你的贵人，是你可以学习的对象，对你来讲会是比较好的。接下来呢，让我们呢也要提醒一下，就是属猪的朋友在当周哦，要留意的天数是周五。 再来，让我们来看一下当周的感情胜利组呢，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是我们属龙的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，基本上呢，在这个礼拜呢，是属于需要去多体谅以及呵护对方的心态，还有心灵上所需要的东西，给他一些更物质的一些协助。 就比较能够能拉近双方的一些关系哦。如果都是光用光说不练的，或者是以你地位的呃这个方向去出的处理呢，或是给予建议的话，就比较没有办法呢贴近对方的心理咯。对，尤其是针对呢还在追求中或是暧昧中还没有定案的一些朋友们哦，尤其是这三个生肖的朋友就要格外注意下另外一半心理上呢。 有一些小剧场，或者是他其实更渴望你能够给予多更多的一些实质的协助喽。好，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网加入老师。我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。